жарыктын басымы кубулушун жарыктын кванттык теориясы аркылуу карайлы жарык бул кыймылдагы фотондордун агымы катары карайлы жарыктын бөлүкчөлөрү жипке илинген жеңил денеге тийип жатат дейли дене фотондорду жутууда бул учурда алардын импульсу нолгө барабар ал эми импульстун сакталуу закону боюнча дененин импульсу нөлгө барабар эмес жипке кыйшайды жарыктын басымынын күчү өтө аз мындай тажрыйба вакуумда гана өткөрүлүүсү туура эгер мындай дене абада болсо жипке жарыктын таасиринен тышкары абадагы таасир этет